Thank you. se livre pra, fita, pra galera da Caracolândia que se faz pra caralho. quer ser visto como, como coitadinhos, como, como não. A gente quer ver como cidadãos estamos sendo, sendo afetados no direito constitucional à moradia e que, vendo isso, nós fazemos uma atuação, que é ir para as ocupações, ensinar que você, eu, ele, ela, o nós tem, temos que fazer o protagonismo da nossa luta.